Il nostro motto è fare insieme molto meglio che fare da soli. E per quello l'abbiamo chiamato We Make. Non I Make, ma We Make.